सो वेलकम ब्याक होइन अनि this is the early morning I am having the first sip of my coffee होइन अनि today we are doing Creta off road धेरैजनाले क्रेटाको अफ रोड भिडियो चाहियो क्रेटाले कस्तो पर्फर्म गर्छ अफ रोडमा अनि लाइक सफ्टवेयर टेरेन बाटोहरूमा कस्तो काम गर्छ भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो होइन so this is the video of it hope you guys enjoy it होइन अन्तिमसम्म हेरिदिउँ ल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिउँ and this vlog is about December December the mall that I created the vlogging series होइन so you guys my car है त जादु So thank you for the road clearance. अब चाहिँ अफ रोडको मजा हान्नुपर्छ and that is the football बजार literally that is so lovely है नाइस ल नाइस है नाइस मजाले आयो यार क्रेटा इज रियली गुड क्या अफ रोडिङमा त जसले जे भन्यो भने पनि अरू जस्तो त छैन होइन पिकअप गाडी जस्तो त छैन होइन तर अरू कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ क्रेटा इज भेरी गुड अर्गनलाई अहिलेसम्म चाहिँ जे होस् मजा आइरहेको छ यो अफरमा कुदाउन लाइक बाटो त एकदमै गए गुज्रेकै छ एन्ड मेरो हेड पनि एकदमै सेक भइरहेको छ होइन I think camera is like one this this लु होइन किनकि बाटो नै एकदम नै खराब छ होइन क्यामेरामा गोप्रोमा नदेखेला बट बाटो चाहिँ दोस्तै नै छ we have to go slowly slowly रस गर्नु पनि हुँदैन हल्का विल स्पिन भयो यो टायर चाहिँ होइन बिकज अफ द धुलो बाटो ठुलो खाल्टो रहेछ यहाँ यसको यही तलबाट हालिदिउँ स्मुथली यताबाट हल्का ब्रेक अनि ल मजाले गऱ्यो त खाल्टो चुन्छ जस्तो लागेको थियो होइन मलाई चाहिँ तर मजाले कट्यो okay let's get little bit slow यो चाहिँ पब्लिक रोड होइन so we have to be careful so not गर्न लाइ होइन Creta really did good on the software and offroad of this बाटो होइन अनि जुन ठाउँमा पावर दिनुपर्ने थियो मजाले दियो होइन पावर डेलिभरी पनि एकदम नै राम्रो छ होइन क्रेटाको नेपालको मोस्ट अफ द ठाउँमा मजाले पुग्छ होइन आउट अफ हन्ड्रेडमा भन्दा चाहिँ eighty percent to eighty five percent जति बाटोमा चाहिँ क्रेटा नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जान एकदम सक्छ होइन इयर्स अफ एक्सपिरियन्स अनि by knowing this car I am telling you this guys होइन म स्पोन्स स्पोन्सर गरेर भने त होइन because I want this car and I love it car होइन त्यही भएर चाहिँ हामी नेभर गर्न स्टप क्रेटाको तारिफ होइन फ्युचरमा त्योभन्दा राम्रो गाडी आयो भने हामी गर्न स्विच प्रोभेबली होइन तर अहिलेको लागि चाहिँ क्रेटा इज बेस्ट अनि अझै पनि बेस्ट सेलिङ एसयुपी नै छ नेपालको होइन so if you are thinking to buy this you can like go head होइन यस्तो चिम्लेर गरेर क्रेटा किने भइहाल्छ होइन अनि सो यो चाहिँ के अरे हाम्रो डिसेम्बर धमालको ब्लग थियो see you guys the one thanks for watching the blog till the end होइन केटा इज रियली गुड लास्टमा एकचोटि भनिदिएको go follow me on my social medias bye bye